んにちは、粟田洋介です。今日はバレンタインマッチボックスというのを作ります。ということで今回の動画はアートクラフトって感じなんですが、こういう感じのボックスを作って、ここに絵を描いて、こんな箱で、ここにバレンタインカードとキャンディーを入れてプレゼントをしたらいいんじゃないかと思ってこんなものを考えてみましたマッチボックスアートってよくあるものなんで私が考えたものじゃないんですけどこれちょっと大きめのボックスで 名刺が入るサイズに作りましたなのでこれをもらった人は名シールとしてこの箱を使うこともできますで、これは子供のアトリエという私が教えてる教室があるんですけど、その教材にしようと思って考えたんですけど、大人が作っても多分楽しいと思うので、ちょっと今日はこれの作り方をやっていこうと思います。 で用意するものなんですが、まずは箱を作る厚紙ですね。どんな厚紙でもいいんですけど、私は結構がっちりした紙を選びました。それでこの厚紙なんですけど、箱を作る時にこうやって折るんですけど、折った時にここにひびが入っちゃうような厚紙だと箱は作りにくいと思うので、しっかりしていて、しかも折ってもひびが入らない紙を選びました。 それからカードを作る紙なんですけど、今回は水彩絵の具用の画用紙を用意しました。あとは紙を切るためのカッターナイフと定規、それから接着剤ですね。あとこれはあってもなくてもいいんですけど、プラスチックのスプーン、あとは絵を描くための道具ですね。で、まずはこの厚紙、箱を作るのにちょうどいい大きさに切っていきます。 で、まあ、厚紙はシンプルに切るだけなので、切る方法については省略しますが、まあ、2つ今切りました。で、この箱、この入れる箱の部分は、この大きさですね。まあ好きな大きさにすればいいんですけど、まあ今回作る大きさは、こっちが11センチで、こっちが15センチ2ミリという大きさに切りました。さて今度は、この紙に折り目と切れ目を入れて、それで折って箱にしていくんですが、ちょっとそれを今作っていきます。 まずは折り目を入れる場所の長さを測るんですけど名刺ですねこっち側が 9cm1mm でこっち側が 5cm5mm というのが日本の名刺のサイズなのでこれが入るような大きさにしますこの部分はここが 5.5mm なので一応 6cm 取ろうと思いますで箱の高さをだいたい 2.5mm にしようと思うので 2.5こっち側も 2.5mm 取りますでこっちも2.52.5印をつけますでこっち側ですねこっち側 2.5mm にしたんですけど折った時にこっちが 1mm 長い方がきちっとなるのでこっちを 2cm6mm こっち側もだいたい 2cm6mm こっちも同じように この名刺が入ればいいので、全然ゆったり入るはずなので、これで大丈夫です。で、ここに、ここを折っていきます。その時に、これ使っても使わなくてもいいんですけど、さっき用意したプラスチックのスプーンですね。これをこういうふうにやって、こういうふうにちょっとへこみをつけます。プラスチックのスプーンでやると この傷がへこみをつけてへこみはつくけど傷がつかないって感じなのでいいですねここが削れてきちゃうとね汚くなるんでこんな感じですね今度はこの部分にここの部分ですね切れ目を入れます して切れ目が入ったらこの部分を折っていきますこんな感じで合わさります でこの部分この部分ですね1ミリ長くしたのでぴったり合いますでここにここに接着剤をつけて止めますでこれで同じくこっち側もでこれは乾くのを待ちます はい今度は蓋の部分ですね蓋の部分はちょっとこっち側を1 0 c m 4 m m にしましたで箱の部分が1 0ンチででこういう蓋の部分が重なったりしてちょっと厚みが出るのでこんな感じでやるとちょっとダッシュよりも大きめになりますこの長さはここが2.5とか2.6だったのでここ2.7でここが6センチなのでプラス2ミリで6.2ミリで2.7、6.2ミリ、 で、残りという感じにしようと思います。2.7。こっち側も同じように。これ2.5しかないんですけど、こっち折るの内側にするとちょうどいいかもしれない。ここに折り目をつけていきます。 さっきこれ、2.5しか残んなかったんですね。2.5の方を内側にしようと思います。これを入れてみます。大体、ぴったりって感じですね。ぴったりすぎるとね、これが動かなくなっちゃうんです。すごいいい感じですね。ここを接着して、 ちょっとしばらくこうやって止めておきますでこれで時間を置きますさてこの蓋の部分まだ半乾きなんですけど、まあ、色を塗るには十分だと思うんでこれにちょっと色とか模様を描いていこうと思いますここにジェスを塗ってもいいんですけど塗らなくても大丈夫なので今回は省略します で、これを乾かしている間に、ここに貼る紙、それからカードの方を書いていこうと思います。まずはこの貼る紙に書いていこうと思いますが、紙をちょっとね、切っていこうと思います。 紙が丸まって書きづらいので箱に先に接着しようと思います接着するのに今日はこのジェルメディウムを使います これを乾かしてる間にこっちを描いていきますこれ丸まっちゃうんで折ってこれで押さえます で、この部分とこの部分、両方乾きました。こんな感じの絵を描いたんですが、さっきのこの部分ですね。なんかいい具合に入りました。で、でカードですね。うんと開くとこんな感じで。でね、これ結構箱深いんで、例えばこの中にキャンディーとかを入れて、こんな感じでプレゼントが出来上がりです。 ちょっとこれは明日の子供のレッスンのために考えたものなんですが、まあ子供さんが作って楽しいかどうかちょっと明日様子を見てお知らせしたいと思います。先日の子供のクラスですが、みんなこんな感じで箱に素敵な絵を描いてくれました。すごい可愛いですよね。子供たちも喜んでくれたと思います。で、その後人と会って